Exit, oh. Teka sir, tuloyin ko lang to sir ha. Ah. Ay, dali mo yung kotse mo. Tara na, tara na, tara guys. Teka, teka, di pa magaling to, di pa magaling. Sir, sir, sir. Ano sir, ma'am? Sir, matutulungan na kita sir pag may namatay. Nako. Tila mo marunong na ako mag-CPR. <laughs> diba sir? Pwede na Ako, maganda tatulungan. May mga katulong na, nako. Mahirap ngayon, mag-isa lang ako. Eh, tawag mo lang. Swerte kasi Pierre lang ako. Huwag ka mag-alala. Ah, sige. Pubs, sige ako. Ah, Pubs, sige. Isa ka lang. Pangarap, pangarap, Testing ko, testing. Ano yung sinasabi mo, sir? Practice kasi ako. Yung eh. pangarap ko yun eh. <laughs> Nandiyan ka. Uy, di mo tinipis si sir. Exo pa si PR. Pwede na ako mag-EMS? Pwede na, no? Alag yung EMS yun. Sa Pag- betlog nagpapampi. Pag ako nag-EMS, di ano to, pump si PR na to. Drive mo, pare. Ano yun? Dok, dok, paano yung, wala bang iba, dok? Ayaw, hindi effective si PR, dok? Ito, ito, ganito, ganito. Hindi, dok, paano ba, dok? Ganyan yung bago namin eh, ganyan yung bago. Ano ko? Bago CPR. Oo, oh, malamig si... Parang may dinudukot yan, sir. ah. Tatanatanggal eh, kasi yung... Inaamoy mo pa yung <laughs> ano ko. Grabe to. bala. Ay, ganun nag-apply kami ng bandages. Ganyan yan. Ganun pala. Tapos revive. Tapos CPR na. Ano yan? <laughs> Ba't ako ganun kagagyan yan? Ocho-ocho. Okay na siya, oh. Di ba? <laughs> Effective pala yung ginawa niya. Patas kasi akong manggamot. Okay na. Thank you, Sir Flux. Hala. Uy, uy, nangyari. <laughs> Naoperahan daw. <laughs> Nakakalwa na to. Kita tayo HP. Wala armor truck. Libre pa. Ay, sa libre pa. Pag kami sugat kayo, dali niyo sa akin. Fake doctor. Nagpe-fake doctor ako. Tayo sa Fake doctor? Oo. Sino ba doctor po? Sino ba pinapam? yung pop bet dog yung pinapam mga hayop. Kaya ito, ito, ito, maganda ito, ito, ito, ito, maganda yung pump na to. Yan, ito, ito, yan. Talaga, yung pormahan natin eh. <laughs> No? Trip, yung pormahan natin, eh, yung, ang baho ng put mo eh. Ga- ga- Rip up din kita. dito ka, dito ka, dito pa pam din kita. Kunyari na-stroke ka. Pwede ba yung nakahiga? Ano ba yan? Ano ba yan? Electric shock ba yan? Electric shock ba yan? Ito, stand. Stand. Ah, ah, stand, di ba? Ano stand? Ah, ano? Taga lang sir, binubuhay ko. Madam. Ay, mahaba, madam. Ang ah, mahaba, ito. Ang mahaba, walang mahaba. Si Blue Baby mahaba yan. Ito, ito. Tama, ayan, yan. Sige, tumaba. Tumaba. Baril madam, mahaba. Baril ah, madam. Ah, baril ba? Bakit na kaya SMG nga lang ako? Mahaba ako nito. <laughs> Dok, tulong, Dok! Dok, tulong, Dok! Tignan mo, Dok! Oh. Dok! <laughs> Para tayo mga uud. Gago mo tayo. Ano ginawa mo, madam? Bakit naulol yung mga... <laughs> Sobrang nasipya. Eh, saya kaya tres yata. Gago apa ba? Binaba si Alam mo yun ako na lupa. Dok, bigyan mo yung malaking invoice. Binuwag ka. Pati ako. sorry, sorry. Niipis yung carry ah. Ayun oh, delay. Kaya niyan, palupaluin ko pa kaya kaya mo lagi. <laughs> Police racing mula doon no, oh, sa Pwede ba event tayo racing ganyan? <laughs> lumpo, lumpo race, lumpo race. Lumpo race. Gagi. Nasa may safe zone. So, pwede nandito. Hanggang dyan. Ata, ah, hindi na. Hindi na may dildo. Ano, delikado. <laughs> Ayoko yan. Dildo. Wait. Ay. Talaga na CPR gamit yung dildo. Teka. Yo, yo, yo. Sira ulo to. Sir, paramedic. Uh, eh, ikaw ba yung mm. nasa G-Well kanina? Eh, eh, ano natin mamaya? Tatry natin mamaya. Teka, sir, di ko naman. Ay, kakapasok ko. Ay, sir, mm. papahit ako sa'yo, sir. Walang sa karito na rin, gari. Walang sa pa tayo paramedic. Dali. Sige, tatry natin. Ay, ay, ay. Eh, sir paramedic, may nakita ako, ginaya ko si Doc. Nadali. Tagal, tagal, tagal mo naman. Tinan mo, tinan mo. Alam na din ni Madam. Di ba? Marunong na ako, sir. Pagka nagbakbahan, sir, tulungan kita. Tiga CPR lang ako, sir. Ako, pwede rin ako, sir, eh. CPR mo din, CPR mo din. CPR mo din. Kermi bulog. Yan, yan. Dito, <laughs> matulog na. Yung mukha si Kermi mukha. Iba yung, iba yung hinahawakan mo pa rin. Ako. Oo, okay, okay lang yan. Ito <laughs> pa, para, para mabilis yung ano, healing mo. Pag tumayo yan, magaling na yung healing mo. Mabilis na yan, super ano yan. Effective. Naku, hindi pa pantay yan. Baka, baka lalong hindi magpantay ah. Hindi, tama lang, sakto lang yan. Ah, baka hindi, ito yung ano, pinaka-perfect. Tapos bibilang ka, mag-uumpisa ka dapat na ano, 10 pababa. Ten. Nice. <laughs> Para tumayo yan, tatayo yan eh. Oh. eh, teka, dudukutin ko lang, dudukutin ko lang. teka, teka, dudukutin ko lang. teka, dudukot ko lang yung bala. ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, maganda ang combination paralyzed na. Para gusto ko na mag-EMS. Mag ano, mag-aalis na ako sa White House. Sa kapal. Lalabas ako. Ako po. Ayop ka. Kurin niya na Sir, ako topic sir. One, two. Ay, sir, ako gumagalaw, sir. Naku, buhay pa si sir. Ah, sa Sabi sir, effective yung CPR ko, sir. eh. Dito sa Ah, sa labat?